Bunları sonra konuşacağız. Ben diğer konuklarımı davet etmek istiyorum. Görebilir miyim kimler geliyor? Hazırlar mı diğer konuklarımız? Taner başka? Sadece Taner geliyor. <laughs> insan. Sen dayak yemedin mi be? Koy... Ver. koy bakayım şurayı. Koş çabuk. Hülya Hanım işlemez. Sandalyenin yerine koş çabuk. Nereye buraya mı? Evet. Tamam. Neredeyse oraya. Seni hiç adam etmemişler. Ne bu? Yaptığın her şeye yüz şey vermişler. Nereye, nereye oturacağım Hülya Hanım? Oturmayacaksın gel buraya. <clears throat> Sen oturabilir misin ki? Selamlar herkese. Beni izlemeye gelen destekler herkese. Caner. Zayıflamışım değil mi bayağı? Vallahi yakışıklı olmuş. Daha yakışıklı olmuşsun. en son 6 ay önce mi görüşmüştük? Yok 4 galiba. Yeteneksizsinizle görüştük. de görüşmüştük. Sizin için şınav çekmiştim. Sadece size özel. Niye? Nasıl? <laughs> Niye sadece ona özel? E çünkü e, ne bileyim küçüklüğümden beri size karşı olan bir hayranlığım vardı. Hadi be Ben de sizin için şınav çektim. 50 tane şınav çekmiştim sadece. Bugün usta oturacaksın. Taner Tamam. bak döverim. Tamam. Bugün biraz sakin olacağım. Çünkü Emin misin? Mete'nin yanında oturayım daha iyi. Çünkü bazen ben yanlış yaparsam Mete... Ay Mete sensin değil mi Mete? Allah'ım ya Rabbim bu Mete... Meter. Meter'le Taner'in durumunu biliyorsunuz değil mi? <laughs> Nasıl bir durum olduğunu ben çözemedim ama yani bir durum var. <laughs> yani inan Meter de, aa Meter sen de bayağı maşallah Var var. Niye Hatta da takım? Yarışma sonu bir soyundurun Meter'i bence. Vücudu göstersin şöyle. şöyle gasları bir göstersin diyorum. Gasları bir göster. Tabii tabii. Garın kaslarını. Garın kaslarını. Bir göstersin <laughs> Aman Allah'ım. Seni bak uslu sol arıyorum. Sakın Cefe bir şey yapma. Ama ben, Meter oturabilir mi benim yanımda? Ben çünkü Meter'le iyi anlaşıyorum. Bir şey olduğunda... Me... Hani o daha çok şey yapıyor ya bana. Hani... O zaman Sen ne yapalım? böyle gel. Hayır bence Esin sen böyle geç Ben sana zahmet geçeyim. olmazsa. Ee, Zehra böyle geçsin. Tabii. Siz ikiniz orada oturun. Ben Çünkü çünkü ne senin, bileyim, biz senin sağın solun belli ah, olmaz. Hülya Hanım biz kendimizi şey gibi hissediyoruz. Ne Daha gibi? çok böyle bitirim ikili gibi hissediyoruz. Metal'den. <laughs> Meter ne diyor ya? Senin mikrofonun var mı? Var. Evet. Şimdi yorum yapamıyorum. Arkadaşı zapt eden ben olduğum için. O yüzden... Sen e, otur. Otur sakin, sakin, sakin. Huzur. Peki canın acımadı mı biraz evvel? Alıştım artık. Ateşin içine atladım. <laughs> Ondan sonra atlamadığım yer kalmadı Hülya Hanım. Yani yapmadığım çılgınlık kalmadı. Ben daha çok ne bileyim hayatı deli dolu yaşamasını seven bir insanım. Bu yani, deli doluluk değil ki bu delilik. E işte bir şey hani zamanda yapmasından yanayım. Daha sonradan geçtikten sonra keşke şunu yapsaydım e, yapmadım diye pişmanlık duymak istemeyen bir insanım. Bu yüzden dolayı bazı şeyleri zamanda yapıyorum. Ama her yaptığımın bir anlamı var. Mesela daha önceden de dediğim gibi ateşin içine atladım. Oradaki bilene bir amacım vardı. David Copperfield gösterilerinde dediğim gibi hep bilgisayar... Otur! Hep... Hülya Hanım, David Copperfield hep bilgisayar ortam... Otur! <laughs> bilgisayar ortamında yapıyor, sahte şeyler yapıyor. Ama ben David Copperfield'a meydan okadım ve ateşin içine bundan dolayı atladım, uçaraktan. Bravo. Oh yeah! hoş geldin. <laughs> Zehra da böyle baka kaldı tabii. Ne yapacağız şimdi? Alıştık ondan. Gerçekten Alıştık. öyle. Peki şarkı performansı e, için hani ben bugün bütün şarkıları ben söyleyeceğim ama şart da değil. Söylemesem de olur. Canımız istediği zaman söyleyelim öyle mi? Şimdi şimdi şarkı söylemeyeyim ya canım istemiyor. Ha? Vallahi söylemeyeyim şimdi. Sonra bu arada Taner'le ilgili bir VTR'miz varmış hemen onu izleyelim ama herhalde uzun değildir değil mi? Taner'in kendisi yetiyor çünkü burada. Bir de VTR'siyle uğraşamayacağım. Hadi o zaman seyredelim. Deli. Şimdi yengecin bacağını yiyecek arkadaşlar. <laughs> Ha? Yiyeyim mi? Ateş yakacak mısın? Ye ya. Hmm. <laughs> yapma yapma Taner. Isırsın beni. Aa! Ah! Oh yeah! <laughs> Çıktı geri. Say, üçe kadar. Bir, iki, üç. Dikkat et. Ah! Ya! Söner. Koko koko koko ya ya ya ya ya. Kafayı yiyoruz artık koko yemekle. Ha! Koko. Mm, it's very delicious. Oh yeah. Coco, coco, coco. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kanka, kaç ya? Ya yarın yarın abi gidiyorsun. Yirmi kere bir olacak abi atlarım. Au! Au! Yanıyor gerizekalı. yeah, dude. <laughs> Nasıl? Al sana bir şey. <laughs> yeah. Oh yeah. I like it so much. Çok hoşuma gitti gerçekten. E, Taner geçti. Programın ilerleyen zamanlarında Taner'in çocukluğuna bir döneceğiz tabii. Ee, <laughs> İnşallah hayırlısıyla bakacağız duruma nedir ne oldu diye. Fakat Meter, Meter miydi? Meter. Ha, Meter de o kadar uyum sağlıyor ki Taner'e. Bakıyorum ondan daha çok ağzı açık seyrediyor ve onun yaptıklarına gülüyor. Evet. Sen de mi öylesin yoksa? Yo şimdi aslında bunun şu an burada olmasının nedeni poliste falan olmamasının nedeni benim. <laughs> çünkü, Onları çünkü bunu ben hata yapmasın diye sürekli e, remote kontrol e, uzak çok mu seviyorsun ondan mı? Evet. Şimdi Kaç yaşından beri berabersiniz? 2004'ten beri 2003-2004. 2004'ten beri. Çok da değil aslında 7 ya. sene. 7 sene gibi bir zaman. Çok da fazla değil yani bu E, kadar. E, ama zaten 2004'te geldi Kıbrıs'a okumak için geldi. Yani Üniversite 7 birde. sene bu kadar bağlanmanıza yetti öyle mi? E, şimdi benim burcumdan da olsa gerek Hülya Hanım. Ben e, bir insanı ne? 10 dakika koç burcundan. Koç. E, yükselenim yay. E, bir insanı ya 10 dakikada çok severim ya bir ömür boyu sevemem. Ama sen Taner'den daha yakışıklısın. Ya, Ama şimdi bunu deme. Bunu, şimdi. bunu deme. Şimdi burada ayıp ediyorsun bunu Doğruyu, o doğru oturup doğru Şimdi konuşalım. benim 5 sene önce, bundan 5 sene önce benim vücudum Mete'nin vücudun iki katı. Ben şu anda ne görüyorsam onu söylüyorum Hülya Hanım bir saniye resimlerim yok. Gerçekten Ben ama şu anda ne görüyorsam onu söylüyorum Taner. Yapacak bir şey yok yani. Senden yakışıklı. Şimdi ilk başlarda Meter, bundan 6 sene önce vücut çalışmıyordu. Daha önceden hiç vücut ben anlamam. Gör, gördüğüme bakarım. Şu anda görüyorum ki o senden yakışıklı. Ya şimdi e, yakışıklı kişiseldir. Kimi sar e, kişiden kişiye göre değişir bence. Bazı sarışın güzeller Esin, vardır. sence? Biri bazı esmer güzeller vardır. Meter daha yakışıklı. Aa! Alkışa göre verin bir dakika. Meter'i yakışıklı bulanlar ayağa kalksın. Ayağa kalkar mısın? Meter'i daha çok yakışıklı bulanlar. Oh yeah! Yeah! <laughs> Meter senin hakkın, senin arkandan kuyu, kuyu kazıyor bu adam Yo, ya. Şimdi arkadaşımızın bir özelliği var. E, yenilgiye tahammülü yok. Dün ee, PlayStation'da sen 3-0 yendi mi? Onu... <laughs> Onu hatırlat lütfen. İşte o yüzden yani. 3-0 yendim dün PlayStation'da. Ondan sonra bir daha oynayalım seni yeneceğim dedi. 2-0 öndeydi Meter. Maç 2-2 bitti. Hadi dedim uzatmalara gidelim dedi. Yok dedi oynamayacağım senden dedi. Bıraktı kaçtı. Şimdi e, uyuması için bırakmam zorundayım. Çünkü e, yendik sonra oyun devam ediyor. Hiç kapanmıyor. Şimdi ben sizi 5 dakika sük sükunete davet ediyorum. Evet. 5 dakika sükunete. Tamam mı? Çünkü bu arada Esin'in çok şık olduğunu. Ya çok uslu durdunuz ha. <laughs> Vallahi Uyuyor mu acaba sıkıntıdan patlamak üzere Zorba. mahsus. Hülya'nın bombaları siz patlatıyorsunuz. Maşallah bize bir şey kalmadı geriye. <laughs> Yok sen başka bomba ben başka bomba patlatıyorum. Bir şey patlattığınız yok. Neyse ko konuşuyoruz sadece. Biraz daha müsaade istiyorum senden. Senin bu sakin halini kameraya aldırıyorum sonra yayınlatacağım. Nasıl Taner sakin durdu diye. Vallahi Hülya Hanım bir tek sizi kıramam. Sizin için sakin duruyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Aman Allah. Reklamlar. Hülya Hanım ben bir Derya'ya bir özel bir soru sormak istiyorum. Şimdi İzin normalde musun Derya? bir sorayım sana bir İzin özel bir soru soracağım. Veriyor musun <laughs> Derya Bey? Derya Bey oldular ama. Derya Bey. <laughs> Sor bakalım. Şimdi Hayda. ben e, şey merak ettim. Hani e, konuşma şeyden başladı ya hani ilişkiden filan başladı. Sakın yanlış anlama da. Hani erkeklerin %70'i aldatır. Ben merak ediyorum. Amerika'da 22. katta gökdelende hiç mi aldatmadın yani? Yani öyle şeye bir e, el, şey, elverişte bulundun mu hiç? Öyle bir yani. Taner'den soruyorum. hiç öyle bir elverişte bulundun mu? Şimdi hemen Taner'e şu soruyu soracağım. Niye 22. kat? Yani ben her kafadan attım yani. Bazı erkekler aldatır diyorum. Sen hiç öyle bir şey yeltendin mi şimdiye kadar? Hayır, Hayır. çünkü... Yani çünkü eşini evet seviyorsun değil mi? burada ya. Hop, çünkü aa. eşini seviyorsun. Bundan dolayı. Evet çok seviyorum. Abi, tebrik ediyorum. Bunu sormak istedim. <laughs> ne yapacaktı başka bir cevapla? O ye! Başka cevap mı verecekti? Hayır, bu... bu o ye de insanı böyle tahrik edici bir tını yok mu? <laughs> Hep onu düşündüm yani. O ye ne? Sürekli o ye durumunda <laughs> Şimdi tenisçi, bir tane tenisçi şey yaptı. O ye diye bir gazete, ismini vermediğim bir gazete evet. çıktı. Oradan kaldı. Kesti notu getirecekti gösterirsin. Yanlış yazdı. Bu, bunun içinde kaldı. Ama <laughs> Meter, Meter beni kandırdı. Meter dedi ki Taner dedi canlı yayında dedi şortla çıkılmaz filan dedi ama şort da baya güzel bir şort. Ondan dolayı bunu giydim. diyor. Normalde ben aslında daha rahatım ya. Survivor'cıyım ya ben. Soyun. <laughs> Fark et. Yapma lan. Dokunma. <laughs> Aa, no. Taner! Aman başıma gel. Oğlum! Yapma! Daha iyi olmadı mı? Bir saniye. Ha, abi bu arada e, Meter şey sor, sormuştu bana hani OY konusunu. Ha. Burada gazetede ben bir şey gördüm. Benim reklamımı yapmışlar. Gazetenin şeyi yok, ismi yok. Orayı kestin de merak etmeyin biliyorum. Önemli e, değil. Ha, burada yazmışlar OY. İşte görüyorsunuz e, taklitçilik. Şey demişler. Wimbledon'daki en iyi derecesi yarı final olan Anna Elena'yı 2-0 yenip turladı. Grand Slam kazanan ilk Asyalı ünvanı Lida da elendi. Bir dakika ya bizim haber nerede? <laughs> yani bir o oh ye aslında bu şekilde yazılmaz. Yanlış yazmıştı. <laughs> O oh, oh yeah diye yazılır. Yani Hülya Hanım şu o oh yerine W. Hayır hayır onun yerine iki tane de H konması lazım. O'nun yanına iki tane H de H. mi W, w mu? İki tane de H konması lazım. Böyle H H iki tane H. Reklamlar.